Selalu RM10 Pergi balik RM6 Kau nak Kios tiga so, Macam Ni seorang Takkan berdua Tak ada bagasi ni jap Boleh tahan juga ke dia ni Naik kereta Pendek je pun Tahu lah cacau Naik kereta je lah lagi syak boleh corner-corner. Alah ni kak Jo, ada Jo LED atas kepala ni. Pelan ayu. <laughs> oh, genting dah banyak berubah. Genting dah banyak berubah. tak sangka kau dah berubah genting Tak siap lagi, tak siap lagi. Banyak tak siap lagi, kau siap banyak show ni. Eh.